sol entró, la habitación de a poco está Desnuda tú, desnudo yo Solos Las sábanas veo caer cuando ves Tu cuerpo Al contemplar tu desnudez siento placer pensar que al despertar te marcharás Al verte ir a otro lugar, otro país Me hirieron Saco mi brazo sin moverte y sin entorpecer Tu sueño y seguir pensando después en tu beso. Mm, te quiero. Lo siento. Mm,